Parece que dessa vez eles não vieram sozinhos, hein? Vai ser muito estranho, é só. O Luigi é mais esperto que isso. Será que ele não tem uma arma secreta? Eu não sei. Será? É a Peach, ó. É. <laughs> Primos, que bom vê-los aqui. Pena o motivo desta reunião ser tão bobo. Malateto, Luigi. Vocês têm certeza que querem fazer isso? Eu não contaria para ninguém se vocês quisessem desistir. Quem sabe até poderíamos negociar um valor por essa princesa. Homem excelente vai morrer! Sim! Hora, Zelda. <laughs> Sua alma é minha! Mario, quem foi o maledetto que deu esse ataque? Oh, o nosso primo, o Luigi. Shoryuken! Shoryuken! Estário escolho você! Estário arma de água! É! É! É! Pode parar naí, Balzete. Peguei você. <laughs> ha ha ha! relaxem, pessoal. Nós temos muito trabalho a fazer. Mãos voando no espaço? <laughs> Nada de novo no front. Ok, energia do inimigo analisada. Fox, faça um Barry roll! Let's rock and roll! Pete! Ah, Pete! Porra, Mario! Pete! Mario! O que foi que eu falei sobre destruir a minha cidade? Pauline, é que